suaranya udah keren ada yang bisa nyanyi sini om sama saya Jangan pernah senyaman beri Dalam kita percaya Hadapi kenyataan ini Belajar serta ini selalu dekat kekasihku Ku selalu dekat Sama-sama semua dari ibu yang sudah nyanyi